Sraith pictiúr a hocht, Fadhbanna ar saoire. Mí Eanáir a bhí ann. Bhí Mam agus Dad ag caint lena bpáistí ag bord na cistine. Ba mhaith leo dul ar laethanta saoire an samhradh seo chugainn. Ní dheachaigh siad ar saoire anuraidh toisc nach raibh an t-airgead acu, agus bheadh an Ardteist á dhéanamh ag Pól an samhradh dár gcionn. D'iarr Dad ar na páistí féachaint ar phacáistí saoire ar an idirlíon, agus go rachadh an teaghlach chuig an gníomhaire taistil ag an deireadh seachtaine. Bhí sceitimíní ar na páistí. An deireadh seachtaine ina dhiaidh sin, chuaigh an teaghlach go léir isteach sa ghníomhaire taistil. Bhí cinneadh déanta acu. Dúirt Dad gurb é Malaga an áit ar roghnaigh na páistí. Dúirt an bhean leo go raibh rogha mór óstán ann agus go raibh ionadaí acu ansin chomh maith. Thaispeáin sí cúpla óstán dóibh agus phioc Áine an ceann leis na háiseanna is fearr. D'imigh an t-am go tapa agus níorbh fhada gur tháinig na laethanta saoire. Thuirling an t-eitleán ag aerfort Mhalaga. Bhuail an teas muintir Uí Shé chomh luath is a d'fhág siad an t-eitleán. Bhuail an t-ionadaí taistil leo taobh amuigh den chríochfort. Chuir sé fáilte rompu agus thug sé a uimhir ghutháin dóibh. Bhí tuirse ar Mham i ndiaidh an turais agus bhí sí ag tnúth go mór le scíth a ligean ar feadh tamaill. Leath a súile le huafás nuair a chonaic sí an seomra. Ní raibh an leaba cóirithe agus bhí an áit ina praiseach. Bhí Dad ar buile agus labhair sé leis an bhfáilteoir faoi. D'inis sé dó go raibh siad míshásta agus go raibh óstán eile uathu. Chuir Mam glaoch ar an ionadaí chun gearán a dhéanamh. Níorbh fhada gur tháinig an t-ionadaí chun cabhair a thabhairt do mhuintir Uí Shé. Ghabh sé leithscéal dóibh faoin rud a tharla. Mhínigh sé go raibh stailc ar siúl ag an am sin agus gurbh é sin cúis na bhfadhbanna go léir. Thug sé rogha de chúpla óstán eile dóibh. Tugadh uasghrádú saor in aisce dóibh agus dúradh leo go mbeadh áiseanna níos fearr san óstán nua. Chuir siad tús ceart leis na laethanta saoire níos deireanaí an lá sin. Bhí an t-óstán nua go hiontach. Bhí linn snámha príobháideach acu le cathaoireacha gréine. Bhain Muintir Uí Shé an-taitneamh as an tsaoire. Smaoinigh Deaid gur olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin.